ये बाबे हैं 愿意点，宝贝。 鸟哦，两个鸟，哇，飞走了哎，哦，太神奇了宝宝。 你小心不要扎到了啊！对，离得远一点，离得远一点啊！